Azken urteotan, teknologia berriek komunikatzeko ditugun tresnak bizitzeko modua edo lan egiteko era guzti aldatu dute. Denok egokitzea eskatzen duen aldaketa disruptiboa. Horregatik, gure gizarteak eta ekonomiak aro digitalera egokitualizateko Europar batasunak espazio digital bat sortuko du. Inklusiboa eta derontzat eskuragarri egongo dena. Iparrorrat digitala delakoak markatzen du helburu hori lortzeko bidea. Hau da, Europako batzordeak lantzen duen etorkizun digitala konfiguratzeko ibilbide horriak. Etorkizun hori hiru zutabetan oinarrituko da. Pertsonen zerbitzurako teknologia, digitalizazioa eta tresna teknologikoak demokratizatu daitezen, bai eta herritarrak mehatxu zibernetikoen aurrean babestuta egon daitezen. Ekonomia digital justu eta lehiakorra, industriaren ekintzaietza eta dinamismoa sustatu enpresen erantzunkizuna indartu eta sektore digitalean bidezko lehiakortasuna berma Eta azkenik, gizarte irekia, demokratikoa eta iraunkorra. Europa klimatikoki neutroa izaten laguntzeko teknologia erabiltzen duena. Herritarren datuen babesa bermatzen duena. Osasun sektorean gaixotasunen ikerketa, diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko datuak erabiltzen duena. Eta desinformazioaren eta fake newsen aurka borrokatzen duena. Lagundu nahi duzu etorkizun digital hori eraikitzen? Zatoz Europe Direct Navarra Nafarroara eta Europako batzordeak eraiki dituen eztabaida eta kontsulta plataforma guztien berri emango dizugu. Europako herritar guztiek beren ideiak eta ezagutzak parteka ditzaten. Europe Direct Navarra Nafarroa, zure Europarako leioa.